um copo de uísque para de vocês, tem de monte. Agora de vocês que saibam fazer uma unha, uma micropigmentação para ajudar vocês em casa, vocês não dá valor, porque a da rua é bonitinha, balança Isso aqui, ó, Amigo. é amizade. Ele tá aqui hoje por amizade. Meu marido tava deitado comigo e teve que descer para pagar a conta de outro. eles na nossa vida e não veio embora. E ele se sentiu na obrigação do seu pai e de todo mundo. Nós não somos obrigados a tolerar gente sanguessuga é do nosso lado. Todos nós temos que fazer por onde deu o nosso. Entendeu? Isso aqui é amizade. Isso aqui é amizade. Porque eu quero conquistar com pessoas do bem. Foi a Mansão Maromba, virou outra pessoa. Eu queria ele lá por cima lá mudou a minha vida. Eu vi o Kevin beber três vezes que ele estava treinando. Eu deixei ele ficar lá e abrir uma oh, oh. Tá bom? Oh. Então vocês jovens, bebida. É bom, é da hora eu também bebo. Mas tudo tem limite. Cansei de falar pro Kevin. Tudo tem consequência na vida. E aqui é uma consequência. Tá? Porque não foi nada demais. Eu tava dormindo esperando meu marido chegar antes de dormir, brigado não, mal entendido, porque os amigos dele estavam sugando ele mais uma vez. Tudo que a mídia tá falando aí é tudo mentira. Que briga isso, briga aquilo. Ele subiu para pegar o dinheiro do quarto de um, eu não falei nada. Subiu para pegar o dinheiro do quarto de outro, falei, poxa, você é otário dos outros, por que, que eles não foram embora? Porque era para eu e ele ficar em um casal de amigos nossos. Até segunda, amigos, casal. solteiro são vidas diferentes, são atitudes diferentes. O Kevin tinha 23 anos. Cansei de perdoar, entendi a vida que ele tá levava. Entendeu? Isso aqui é amizade, falsas amizades, porque eu tenho amizades verdadeiras. Que mesmo eu e ele, todo mundo criticando, me apoiavam porque via que eu estava feliz. Eu amei, eu perdoei. Eu e o Kevin passamos um ano e dois meses juntos trabalhou por mais de 10 anos de casamento de muitas pessoas que estão tá aqui. O que mais me conforta hoje é saber que até o último dia de vida dele, ele morreu minha mãe. Tá bom, gente? Então se cuide, porque quem acordou agora